Saluton kai bonvenon al nia nova Zamenhof medito. Mi bon desira salvi felician comenzon de la semaino. Mi bone comencis. Kai comenzo bona laboro duona, diras la proverbo. Kai hodio mi volas legi el tiron e la tractajo e senso ca estontezo, iaro 1900, cae mi estas ie sexio du, qui estemo estas, ciù lingua internazia estas besona, cae multae aferoi estas citie ligitai alla contexto de la fino de la decnauae arcento cae la ni diru tagigio de la dudeca iarcento, sed quelcae el ili, lau mi, ancora estas actualai. Cai do, mi legas el pagio 281. Lingua internazia desiras nur doni la homoi de malsamai popoloi, kiu istaras uno antau aliai, uno antau alia, pardonu, kiel mutuloi, la eblon comprenadi unu alian. Sed, gi neniel intensas en mixigi en la internan vivon de la popoloi. Timi che lingvo internazia detruos la lingvo in nazia in estas tiel same ridinde kiel exemple timi che la posto kiu donas al homoi mal proximae uno de aliai la eblon comunicigiadi, minazas ne nigi la busain inter paroladoin inter la homoi. No, esas lau mi interesse substrecici tiun punctum. Char, quelc foi ocasas che homoi demandas ciu vera nestas estas risco che esperanto detruos la nazione in pro la facilezzo quanto po facte tio vere ne estas timo la mi concreta uh, kai et se oni consideras la tutan historion de esperanto estas vere maloftai esperanto parolanto i kiui desiristi un fakte estis kelkai sed temas primal granda mal plemut do la punto estas ke kiam oni estas en la internai rilatoi de la popoloi, esperanto ne emixigiu. Do, pro tio, tiel gravas che o case de locae rencontigioi estu homoi kiwi ne estas pure locae. Certio donas kialon ala uso de Esperanto kai tiel oni evitas krokodili. Mi pensas ke ĉi tio estas tre grava afero. Do, ni substreku tion. Kai la instigo cun mediti estas la sequa. Kial? Lau vi. Multai homoi proiectias timoin pri lingvo vorado fare de esperanto. Kial? Kial? lau vi esperanto supposeble estus lingvo vorema? Mine havas respondon, sed eh, mi pensas che citiu estas malferma demando qui meritas nian con meditum. Do, mi dankas pro via atento. Mi gioias che miei subtenantoi subtenanto i reagas de nove. Ech pli entusiasme kai malferme ol antaue. Coran dankon pro via cesto. Mi vere, mi vere dankas vin. Estas maniero por esti cune. Cetiu medito serio, kai mi bon desira salvi Felician uh, vesperon se vi estas en cetiu mondo parto? Kai mi esas en Amsterdamo, che la ciam lasta tempe? Kai Gismorkau? Kai Antauen sen fine.